Setting popup and image options in Mozilla Firefox spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो मा हामी सिक्ने छौं पपअप र इमेज प्राथमिकताहरू सेट गर्न टूलबार कस्टमाइज गर्न हाम्रो अनुमति बिना स्वत देखा पर्ने विन्डोलाई पपअप विन्डो वा पपअप भनिन्छ तिनीहरू आकारमा फरक हुन्छन् तर सामान्यतया पुरै स्क्रिन ढाक्दैनन् केही पपअपहरू हालको फायरफक्स विन्डोको माथि खुल्छन् जबकि अन्य फायरफक्स तल देखिन्छन् मतलब पप अन्डर पपअप अलि रिस उठ्दो पनि हुन्छ र त्यसकारण हामी तिनीहरूलाई निष्क्रिय गर्न चाहन्छौं यो ट्युटोरियलमा हामी दशमलव 10.04 मा फायरफक्स संस्करण 7.0 प्रयोग गर्दै छौं एउटा फायरफक्स ब्राउजर खोलौं URL बारमा टाइप गरौं wwwpopuptestcom इन्टर थिचौं यो साइटले तपाईलाई पपअप के हो देखाउँछ मल्टी पपअप टेस्ट भन्ने लिंकमा क्लिक गरौँ तपाईले 6 वटा पपअपहरु देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकमा क्लिक गरौँ थप दुई पपअपहरु देखा पर्छन् यी कति रिस उठ्दा छन् है फायरफक्सले तपाईलाई दुबै पपअप र पप अन्डर नियन्त्रण गर्न दिन्छ यसो गर्न एडिट र प्रिफरेन्सेसमा क्लिक गरौँ विन्डोज युजरहरूले कृपया टुल्स अनि अप्सन्समा क्लिक गरौँ विन्डोमा कन्टेन्ट ट्याबमा क्लिक गरौँ डिफल्टमा ब्लक पपअप विन्डोज पहिले नै अन गरिएको हुन्छ यदि छैन भने तपाईले यसमा ठिक गर्नुपर्छ त्यसैले तपाईले यसलाई फायरफक्समा देखा पर्ने पपअप रोक्न सक्रिय पार्ने सम्बन्धमा चिन्ता लिनु पर्दैन अब तपाई क्लोज बटनमा क्लिक गरेर फायरफक्स प्रिफरेन्सेस विन्डो बन्द गर्न सक्नुहुन्छ तपाई एक्सेप्सनहरु पनि छान्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्सनहरु ती साइट हुन् जसको पपअपहरु तपाईलाई स्वीकार्य हुन्छ एडिट अनि प्रिफरेन्सेसमा क्लिक गरौ विन्डोज युजरले कृपया टूल्स अनि अप्सन्समा क्लिक गरौँ एक्सेप्सनहरु थप्न फिल्ड ब्लक पपअप विन्डो सँगैको एक्सेप्सन्स बटनमा क्लिक गरौँ यसले एउटा डायलग बक्स देखाउँछ वेबसाइटको एड्रेस फिल्डमा टाइप गरौँ www.google.com एलाउ बटनमा क्लिक गरौँ डायलग बक्स बन्द गर्न क्लोजमा क्लिक गरौँ Preferences dialog box बन्द गर्न मा क्लिक गरौ अब पपअपहरु google.com बाहेक सबै साइटबाट अस्वीकृत छ अब URL बारमा टाइप गरौँ www.popuptest.com र इन्टर थिचौं मल्टी पपअप टेस्ट लिंकमा क्लिक गरौ अहिले एउटा पनि पपअप देखा परेको छैन तपाईको पपअप ब्लकर प्रभावकारी छ इमेजहरु डाउनलोड हुन समय र ब्यान्डविथ लाग्छ मोजिला फायरफक्समा इमेजहरु छानी डाउनलोड रोक्ने एउटा विकल्प छ एडिट अनि प्रेफरेन्सेसमा क्लिक गरौँ विन्डोज युजरले टुल्स अनि अप्सन्समा क्लिक गरौँ प्रेफरेन्सेस डायलग बक्समा कन्टेन्ट ट्याब छानौ सो त इमेज लोड गर्न चेक बक्स निष्क्रिय गरौँ डायलग बक्स बन्द गर्न मा क्लिक गरौँ अब सर्च बारमा टाइप गरौँ फ्लावर्स र इन्टर थिचौ गुगल होम पेजमा मा क्लिक गरौँ देखिएको पहिलो इमेज लिंक मा क्लिक गर्छौँ हामी इमेज लोड नभएको Mozilla मोजिला मा टूलबारहरु अनुकूलित गर्ने विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध छन् मानौ हामी कुनै टुलबार लुकाउन चाहन्छौ उदाहरण मेनुबार मेनुबारको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरौ र यसलाई अनचेक गरौ फेरि मेनुबार हेर्न पुनः टुलबारको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरौ अब मेनुबार विकल्प जाचौ फायरफक्सले टुलबारलाई अनुकूलित गर्ने एडभान्स्ड विकल्पहरु प्रदान गर्छ तीमध्ये केही हेरौं टूलबारमा एउटा आइकन थपौं जसले हामीले एक पटक क्लिक गर्दा एउटा वेब पेज प्रिन्ट गर्न दिन्छ टूलबारको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरौं कस्टमाइजमा क्लिक गरौं कस्टमाइज टूलबार डायलग बक्स देखिन्छ डायलग बक्स अन्तर्गत तपाईले प्रिन्ट आइकन देख्न सक्नुहुन्छ आइकन टूलबारमा तान्नुहोस् डनमा क्लिक गरेर डायलग बक्स बन्द गरौं टूलबारको प्रिन्ट आइकनमा क्लिक गरौँ यसले प्रिन्ट बक्स देखाउने छ अब हामी प्रिन्ट गर्ने छैनौं त्यसैले डायलग बक्स बन्द गर्न क्यान्सलमा क्लिक गरौ। तपाई टूलबारहरू थप्न वा हटाउन पनि सक्नुहुन्छ यसो गर्न टूलबारमा राइट क्लिक र कस्टमाइज एड न्यू टूलबार बटनमा क्लिक नयाँ टुलबारको लागि एउटा नाम एन्टर गरौँ यसलाई स्याम्पल टुलबार नाम दिनुहोस् ओके बटन क्लिक गरौँ अब एउटा आइकन मानौ डाउनलोड्स तानौ अनि स्याम्पल टुलबारमा छोडौ ब्राउजरको न्यू टुलबार याद गरौँ एउटा टुलबार हटाउन रिस्टोर डिफल्ट सेट बटनमा क्लिक गरौँ कन्टेन्ट्स क्षेत्र बढाउन हामी आइकनहरुको साइज घटाउन सक्छौं युज स्मल आइकन्स नामक चेकबक्समा ठिक गर्नुहोस् डायलग बक्स बन्द गर्न डन मा क्लिक गरौँ हामी आइकनहरुको आकार सानो भएको देख्छौं यसरी हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले कसरी पपअप र इमेज प्रेफरेन्सेस सेट गर्ने सिक्यौं र टुलबार कस्टमाइज गर्न यहाँ तपाईको लागि एउटा कार्य छ एउटा नयाँ मोजिला फायरफक्स विन्डो खोलौं www.yahoo.com बाहेक सबै पपअप ब्लक गरौ एउटा बुकमार्क्स टुलबार इन्सर्ट गरौ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contactspoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken-tutorial.org/nmeict intro म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार